темирдин жездин эки нитраты менен болгон реакциясы темирдин жездин эки нитраты менен болгон реакциясы алмашуу реакциясы болуп саналат жездин эки нитраты бар идишке темир пластинкасын салабыз аны жыйырма минутта кармайбыз темирдин эритмедеги бөлүгү сары түскө өзгөрдү жез бөлүнүп чыкты темирдин жана жездин эи нитратынын ортосунда алмашуу реакциясы жүрдү